こんにちは、粟田洋介です今日のビデオは額に色を塗ってみた同系色の組み合わせまあ額にこれから絵を入れていくんですけど額装のビデオというよりは色の組み合わせということをもっと重視した内容となっておりますなので額装に興味がないという方も是非色合わせのビデオとしてご覧になってくださいでは早速額に入れていきましょう今日額装するのは このネズミを捕まえた猫の絵ですでマットフレームの色なんですけど裏表あって薄い紫の方ですね、うん、これも綺麗ですねで今度は反対側の紫ですね濃い方なんですけどこれも綺麗ですねなんか違うイメージになりますでなんか黒も合いそうだなと思って黒をちょっと合わせてみたんですけどこれもすごい合ってますね そんで濃い色の方がなんかミステリアスな感じでかっこいいのでこの濃い色を選ぼうと思うんですがでフレームを当ててみてもう黒とこれ完璧ですねなんですけどちょっと普通すぎるので紫でちょっと試してみたいと思いますああこれもいいじゃないですか多分これだなでももう一個の色ちょっと当ててみましょうか あ違いますね額がちょっと薄い色だったら良かったかもしれないですけどでこのマットだったら額も紫系にしたいですねこれも合ってますけどね黒はかっこいいですねこれも何もしなくてこれでもいいって感じ紫の方が面白みがあるのでこれにします マットフレームを切る方法を知りたい方はマットフレームの作り方というビデオを以前作ったのでそちらの方概要欄に載せておきますので是非チェックしてみてくださいでマットが出来上がったんですけどマットできたやつに当てるとやっぱいいですねでマットフレームこういう感じで作る時ってよく紙の絵でやると思うんですけどキャンバスでもいいと思いますでキャンバスを トレッチャーバーから剥がして平らな状態にしてマットフレームに貼っていきますさっさと剥がしますジェストがねぴったりくっついてビリビリって音がしますね平らな状態になりましたでこの色もあすごいいいですねあ額もすごいいいです でもね額は色を塗りますで色を塗る前にペイントの定着を良くするために額の表面をザラザラにしますでサンドペーパーをかけてるんですがなかなか時間のかかるめんどくさい作業ですでねこうやって猫にいられると余計時間がかかりますがまあいいとしましょう まあこのぐらいザラザラになればペイントも定着すると思いますこの額の色でも合ってるんですけどそしてしかもネズミと同系色ですでもね紫系の色に塗っていきたいと思いますスミレ色ですね真紫になりました すごい合ってますがなんかねこれだけじゃつまらないので違う色を足していきますこれになるとねつまんないなもっと違う色を足していきますでねあの紫ブルーそれで黒とかもねいろんな色で塗っていくんですが さあどうでしょうなかなか合っていますが黒足して最後は透明のでコートをかけて仕上げですまずガラスを入れてその後に絵を入れてこれね「ハンティング」っていうタイトルですで一応ですね紐の 結び方をちょっと説明したいと思うんですけど両方こうやって通してくっむんですねでここをね片っぽずつこういうふうに縛るんですがこんな感じですねで反対方反対側も同じようにこうやって結びます でこれ長さはちょっとここで調節しながらここはだいたいねこのぐらいになるぐらいの長さにしてでそこここをね結びますしっかり結んで出来上がりですねはい表はこんな感じで仕上がりましたせっかく自分で塗るのでねやっぱり個性的に 仕上げたいですよねはいこんな感じで出来上がったんですけどこの絵とマットフレームと額この3つの1つを変えるだけでもガラッと違うイメージになります今回ちょっと濃い色でこの額を塗ったんですけどこれがもし白っぽい色に淡い紫とかブルーとかを入れてもなんか違う感じの綺麗なものになったかもしれないしこのマットフレーム薄い色のあったじゃないですか あれを使って違う感じにできたかもしれないし黒もかっこよかったですよねこの絵自体のイメージも違う演出ができたりして額装というのはすごい面白いと思います前回のマットフレームの作り方というビデオでお見せしたピンク系と紫系のマットフレームなんですけど紫系の方は額に色を足してこんな感じになりましたここの部分ですねこれは大きな花というタイトルです ピンクの方なんですけど絵をちょっと際立たせるために絵の色と違う感じのピンクの方を選んだんですが額の方も色を塗りましてこんな感じに仕上がりましたこんな感じですねでこれは TP というタイトルの作品です昔あるギャラリーの方が多くの作家が絵に合わない額装をしてくるから額は別に入れなくていいって言われたことがあるんですね 確かに私も学を選ぶのが下手くそな作家の一人かもしれませんなんかね学を選ぶってなるとなんかうまくいかないんですよねなので解決策として学を選ぶんじゃなくてもう学も作品の一部って感じに思って自分で色塗っちゃったりとかそういうことを今はすることが多くなっています まあ、普通に楽譜を選んで入れる場合もあるんですけどその時も作品の一部という感じに考えているので昔よりは多少上手になったんじゃないかなと思っていますそれでさっき出てきたフレームに色を塗ってるとこなんですけどあれは技術的にはあんまり役に立たないと思うので <laughs> その辺はちょっと無視してくださいなぜなら私は技術的なことってあんまり興味がなくてそれよりも個性とかファッションとかで バーって作品をそういう作風なんですよね色を技術的に綺麗に塗りたいという方は本当私はそういうの素敵だと思うんですけどまあいろんな人がいて私はちょっと違うという話でしたというわけで額に色を塗ってみた同系色の合わせ方でした最後までご覧いただきありがとうございますまた次回の動画でお目にかかりましょうさようならこのビデオが面白かった 参考になったという方は是非高評価やチャンネル登録の方をいただけるとありがたいですよろしくお願いいたします